Não deixe para depois. Né? E, gente, realmente, isso é muito importante. É a questão da procrastinação, né, gente? Quando a gente fica falando, não, depois eu faço, a gente fica falando depois, tá? Pensando que vai ter depois, que a gente vai ter tempo para fazer depois. Mas quantas vezes, comenta aqui para mim, se alguma vez vocês já se sentiram assim. Vocês falam assim, não, hoje eu tenho esse tanto de coisas aqui para fazer, mas eu vou fazer só isso aqui e o restante eu deixo para depois. Amanhã vai dar tempo, né? Amanhã eu tô com um dia mais livre, aí vai dar tempo, tá tranquilo, né? Aí chega amanhã, acontece algumas coisas na sua vida, que acontecem na vida de todo mundo, e você não consegue fazer nem metade. Aí vai sobrando aquele monte de coisa, você vai acumulando, porque vai chegando mais coisas para fazer na nossa vida, né? E aí não dá tempo, porque a gente deixou para depois. Alguém por acaso já se sentiu assim? Porque assim, eu me sinto assim direto. Né? Então, quando eu paro para pensar, eu penso, gente, então eu posso deixar para depois, né? Aquele velho ditado, né? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, né? Eu já eu paro e penso assim, gente, isso tudo foi porque eu deixei para depois, né? Que desnecessário, né? Eu podia ter feito logo ontem, já resolvia tudo. E aí aquela questão assim, né? É, eu faço hoje para descansar amanhã. É, e aí eu anotei uma frase aqui para falar para vocês que eu li num livro, que eu achei muito bacana. Não deixe para depois, na certeza de que o depois sempre vem. Ele pode não vir ou pode acontecer alguma coisa ruim. Então aproveite o agora.